Hora de hablar espanhol. Chegamos na Espanha e mais especificamente agora em Madrid, terra da máquina de gols, Cristiano Ronaldo. E nós vamos conversar com a Andrea. A Andrea é fundadora do Desculpa Madrid e tem uma história muito bacana de empreendedorismo para compartilhar com a gente. Vamos nessa? empreendedor. Estamos aqui em Madrid. Andréia, muito obrigado por nos receber e compartilhar um pouco da sua experiência com os brasileiros. Muitos brasileiros estão em busca de uma nova oportunidade, de entender uh, quais alternativas tem para empreender mundo afora. Eu estou em busca particularmente de mostrar para eles uh, que existem sim possibilidades, pessoas de sucesso que conseguiram com muita dificuldade, né? não existe trabalho fácil, mas que conseguiram uh, vencer aqui fora. Então eu queria que você contasse a gente um pouco da sua trajetória até chegar aqui em Madrid, o que, que você fez, sua formação e o que, que te motivou a estar tá aqui é, vencendo, empreendendo em busca desse sonho de ter uma empresa de sucesso e bem reconhecida. Então, eu formei em Relações Internacionais lá no Brasil, na UV, em Vila Velha, Espírito Santo. E aí eu decidi que eu queria passar um tempo fora para poder aprender um pouco de idiomas e tal. Então eu decidi que é a priori eu viria para a Espanha, eu tinha uma amiga aqui, e vi se eu ia gostar ou não. Na verdade, não vim com a intenção de morar e ficar, eu vim com a intenção de simplesmente aprender um pouco de idioma. E depois eu cheguei e gostei da cidade, achei o clima muito legal, ah, o país é muito acolhedor, assim. É... E a cidade é linda, é uma cidade encantadora. Uhum. E, enfim, a princípio eu fiquei, fui ficando um tempo aqui e depois eu decidi que eu queria morar realmente aqui em Madrid. Então eu resolvi voltar para o Brasil, regularizar, voltar de uma maneira é, para estar aqui regular, né, com a documentação em regra e tal. Então eu voltei em 2009 e em 2011 eu comecei com Descubra Madrid. É, dei, durante um período é, de 2009, a Espanha estava passando por uma crise financeira, onde não havia muitos empregos, assim, praticamente espanhol não tinha emprego aqui e havia um o Brasil estava vivendo um boom da, é, das construções, os engenheiros todos estavam indo para o Brasil. Foi então que eu comecei a dar aula de português para as pessoas que estavam indo morar e buscar trabalho no Brasil. Eu vi esse boom das pessoas indo para lá eu falei, muita gente está aprendendo português. Eu me anunciei num portal de classes particulares, eu cheguei a ter 45 alunos. É um empreendimento, já. Sim, eu, mas eu mandava o dia inteiro de um lugar para outro. Às vezes eu dava aula no Banco Santander, e fazia traduções também para empresas que estavam indo para o Brasil. Durante dois anos eu dei muitas aulas de português, aí eu fui contratada numa escola aqui de engenharia para justamente levar um projeto com o Brasil. E ao mesmo tempo eu decidi que eu vi que já não tinha mais mercado, eh, já, todo mundo já estava no Brasil, a questão das classes já, já não tinha tempo porque eu tinha um contrato fixo numa empresa. Eu comecei a ideia do, do Descubra Madrid, que era que eu vi que muitos brasileiros estavam com. O Brasil estava vivendo uma época, uma época muito próspera, todo mundo viajando, Espanha estava aumentando o índice de turismo e foi aí que eu tive essa percepção de pensar por que não atender os brasileiros que vêm de passeio Madrid. E aí eu comecei, só que a princípio não tinha uma quantidade de volume de trabalho que eu pudesse viver disso no mês. Começamos em 2011, 2013 sim, já estava muito bem, estava bombando e foi quando eu decidi sair do local que eu trabalhava para me dedicar exclusivamente à Descubra Madrid. Então você começou a ideia, né? Plantou a sementinha, continuou trabalhando, fazendo fazendo duas mão, coisas até que o negócio amadurecesse e você tivesse segurança, segurança para poder, poder, é, porque a princípio quando eu comecei a descobrir Madrid era Andréia que fazia tudo e a princípio era puramente famílias. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já cresceu, a gente é uma empresa, a gente atende muitas empresas, não só brasileiros a gente atende hoje em dia, a gente tem duas marcas. O Descubra Madrid é uma marca na qual falamos exclusivamente aos brasileiros. E eu tenho o Madrid Premiums Tour, que é outra marca que nós criamos em 2016, porque Espanha hoje em dia está no segundo destino do mundo mais visitado, só perde para a França. É, e, e então, diante dessa estatística, eu pensei, o Brasil também sofreu uma crise muito feia, né, com 2015 aí com com o tema do euro. Não passou, não não. Mas, tá mas nesse período a gente teve uma queda muito grande na questão do atendimento. E aí eu me preocupei. Eu pensei, eu não posso me dedicar exclusivamente aos brasileiros. Então eu criei essa outra marca, que é o Madrid Premium Tour, que a gente atende ao mundo todo, porque o mundo todo fala inglês, né? Carro-chefe é o Descubra Madrid, que é o que mais volume de faturamento tem. Mas a gente ainda está é, aí desbravando o mercado. Então a gente abriu esse leque para poder atender esse outro mercado. E eu decidi que não seria com a marca Descubra Madrid. Por quê? Porque um tour que eu faço com um brasileiro não agrada o americano. Então não posso no mesmo site falar para brasileiro, americano, inglês, é totalmente distinto. Então a gente tem produtos que agradam, que a gente já tem elaborado um estudo aí de, de mercado, qual é o modelo, qual é o tipo de tour que agrada, os americanos. Então são distintos é, o público. É, são coisas, detalhes que às vezes eu tenho que descrever isso no produto para vender, entendeu? E você comentou comigo que já tem mais de 20 guias que são associados ao Descubra É, nós temos, nós trabalhamos com guias oficiais da comunidade de Madrid, de Toledo, de Segóvia. E cada guia, como a gente atende inglês, francês, italiano, então eu tenho guias que falam italiano, eu tenho guias que falam árabe, eu tenho guias que falam é inglês. Tem, e, e, tem o nosso guia brasileiro, ele é contratado nosso, ele é realmente efetivado do Cubra Madrid. E, e também temos guias oficiais, por exemplo, para entrar dentro do patrimônio nacional, que são palácios, são guias exclusivos desse patrimônio, porque são visitas oficiais que o meu guia não pode fazer. O brasileiro ele gosta muito do passeio mais urbano, mais como vive o espanhol, ele quer conhecer o dia a dia do espanhol. Esse Sentir é o um pouco, um pouco da, cultura, é, né? da cultura, viver como vive o espanhol. E a gente também personaliza de acordo com o cliente, com o que eles queiram visitar e tudo a gente vai moldando de acordo com o perfil de cada cliente. Que cada... Acho que esse que é o segredo da prestação de serviço. Personalizar as é, coisas. Justamente. E agora, assim, dentro desse, disso que você já viveu aqui em Madrid, quais são os desafios para um, ser um empresário madrilenho, é assim é, que fala? É, madrilenho. É, madrilenho. É, como funciona ter uma empresa aqui assim? Você tem que ser muito organizadinho com a questão tributária, porque aqui a receita tributária passa o pente fino direto. Não tem como dar minha. Não, não tem. Até porque, vou explicar para vocês, no meu caso, nós somos uma empresa na área turística tendo em conta que as agências de turismo, a maioria, muita agência de turismo no Brasil tem contas fora do Brasil, justamente para a questão do do pagamento. Quando as grandes operadoras, elas pagam a gente, às vezes a conta vem direto do Panamá. A transferência bancária das operadoras, às vezes chega na minha conta e é transação de paraísos fiscais. Então isso, quando chega aqui, a Receita Tributária já pensa, por que, que essa empresa recebe tanto de desses locais. Então, é, é, a gente sempre está na malha fina, a gente sempre tem que prestar as contas. Então, por isso eu ando direitinho, em regra, a gente declara tudo certinho. Muito, é, tem que ser muito criterioso com essa questão. Nós temos um, Você tem que... É, a cada três meses liquidar o IVA, é, o imposto de sociedade ao final do ano você tem que pagar 25% sobre o seu faturamento líquido. Ao final do ano, ano. 25% do é. faturamento. Se você não juntar o dinheiro, você passa perto no final do ano. É complicado. É, mas assim, se você fizer é, as coisas direitinho e a, separar e organizar direitinho, dá para poder é, não tem como a gente pensar em um grande negócio que não seja, Le totalmente legalizado. Né? Exatamente, né? a gente, é. é. A gente preza por isso também na nossa empresa e a preocupação é essa. Se a gente tem plano de crescer e escalar, cara, que eu tenha que pagar um milhão de reais de imposto. Vou sentir que, feliz, Eu também, mas tá que, muito. muito. exatamente. Eu penso assim, é, é, desde que nós criamos a empresa, a gente pensou assim, a gente tem que saber se ela realmente é viável pagando todos os impostos. Se a gente é. vê que pagando todos os impostos a gente não consegue levar, então a empresa não é viável. Porque eu não quero... É, ficar preocupada com o que vai acontecer. E hoje em dia nossa empresa é viável, a gente já tem é, vendendo várias plataformas turísticas. Nós temos três certificados de excelência do TripAdvisor, 2016, 2017, 2018. Saiu já o certificado esse ano, estou muito contente, a gente conseguiu de novo. E, e é isso, desde que também começou a crescer, eu eu praticamente não estou na rua com cliente. De vez em quando eu, eu estou, em algumas circunstâncias que eu tenho que estar, eu estou. Mas a, a, eu comecei a concentrar a, a excelência de cada pessoa que trabalha comigo para determinados serviços. E eu comecei a, a gestionar tudo isso para poder é, conseguir trabalhar todos os segmentos da empresa, segmentos de marketing, que a gente tem que levar em dia também, porque hoje em dia o marketing online para a gente é muito importante. O que diz um cliente é, aqui repercute muito positivo, e negativamente mais, mais ainda. Então, para mim também é super importante ter o cliente bem cuidado. Enquanto meu guia está atendendo, logo em seguida eu estou dando um oi para o cliente para saber como foi o pós-venda mesmo do serviço, como foi, se eles necessitam alguma coisa, se houve durante o passeio sei se houve alguma incidência, porque, por exemplo, pode acontecer muitas coisas, um cliente pode passar mal, a gente se ocupa de saber levar ele para o hospital, saber como está, já aconteceu, o cliente está aí é, internado alguns dias. Então, essa parte também eu cuido muito, que às vezes, quando eu estava na rua, eu não podia dar totalmente assistência, entendeu? Então, desde que eu saí dessa parte é, de atendimento operacional, eu comecei a dar uma melhoria no serviço, porque são várias mãos cuidando junto, né? Eu acho que foi aí o grande salto para a melhoria do serviço. É um caminho natural do crescimento de uma empresa. Né? É. Né? Normalmente os donos, os idealizadores do negócio, eles botam muito a mão na massa no início, na parte operacional, dominam aquilo como ninguém também. Né? É, né? eu sei perfeitamente como atender de uma maneira que todos os meus guias atendem muito bem, tá? Mas eu, quando eu vejo que, que tem algum probleminha, eu entro no jogo, porque eu não quero meu cliente insatisfeito. Então. Agora, André, se tivesse que deixar uma grande dica que se você tivesse escutado há 10 anos atrás, ou no início da sua carreira, no início da sua aventura na Europa, é, teria feito toda a diferença. Qual que seria essa grande sacada assim que você pode deixar para quem está pensando em alguma alternativa para empreender e buscar a vida fora e tentar outras maneiras de buscar realização profissional? Olha só, eu uma vez uma pessoa me disse uma coisa assim, olha Andréia, eu acho seu negócio ótimo, tem tudo para dar certo, mas eu acho que você oferece muitas coisas que fogem um pouco à área do seu negócio. Enfoca no seu negócio, foca no seu, no seu negócio, que você, nesse, exclusivamente no seu negócio. Te interessa isso? Não te interessa? Tchau. E a partir daí foi quando eu re redesenhei meu negócio, exatamente, e falei, não, ó, isso tem a ver, isso não tem a ver, vamos, vamos centrar, o que, que o turista necessita? Então, assim, depois com o tempo você já adquire uma experiência que ninguém vai te dar ela de imediato, Só né? O tempo. Só o tempo. E, e a sua vivência naquele local, com o seu negócio, é experiência, né? Então eu acho isso, se você tiver, souber o que você quer fazer e, e focar naquela coisa, naquela, naquele negócio seu, eu acho que aí é, o, é a garantia do sucesso, entendeu? Focar o foco. Eu estou muito enfocada hoje em dia. Hoje em dia, é, o que diz o meu cliente é super importante para mim, o feedback dele, do guia também. Quero saber como é que está o guia que está atendendo o meu cliente, entendeu? Assim, para mim é super importante essa parte da, do se o cliente sair daqui satisfeito, porque eu penso assim, quando você elabora uma viagem, quando você pensa em planejar uma viagem, você tem aquilo como ilusão, uma coisa ideal. Né? Ideal, né? você imagina. Então eu jamais posso quebrar, frustrar. frustrar no sonho da pessoa. Porque se eu frustrar uma pessoa que vem aqui com a, ide com a idealização de uma viagem, porque todo mundo adora viajar, é um dos prazeres de todo mundo, não? É. Então eu tento fazer com que o passeio dessa pessoa realmente seja um sonho realizado para ela. E graças a Deus eu acho que a gente tem conseguido conseguir essa, essa realização. Muito legal, André. Qual que é o site então? Fala pra Descubramadri.com. O, outro? o outro é madripremiumstour.com para brasileiro descubramadrid.com e dentro de mais ou menos uns 20 dias vai estar nosso portal novo com todas as facilidades para o turista, desde entradas para shows, para tablada de flamenco, é, eh, jogos de futebol, é, eventos esportivos, a gente vai ter todas essas facilidades para o turista dentro da página. A gente está aí tá desenvolvendo, nosso, nosso web design está quase tá alinhando algumas coisinhas finais. E os passeios, a gente tem day trip desde Madrid para Toledo, para Segóvia, para Ávila, a gente tem hino turismo, um passeio super bacana de hino, vinhos. vinhos porque o brasileiro gosta muito do, do vinho e está crescendo muito o mercado do vinho. A gente tem passeios em Rivera do Douro, a gente tem grupos de incentivos que a gente já leva para Rioja, passa dois dias lá na Rioja visitando as, as, as bodegas, nas vinícolas. É, tem também para quem não tem tempo para poder deslocar para uma região mais longe, porque Rioja do Douro e Rioja está um pouquinho mais longe, a gente faz um day trip aqui em Toledo, que também tem uma vinícola lá super legal. A gente vai, faz a visita de Toledo, a visita turística, depois visita o vinhedo e depois tem um almoço gastronômico e depois retorna na Madrid, que é o nosso Deve ser uma delícia. É uma delícia. Espero voltar para aí. isso. Não, com certeza, da próxima vez eu te convido para você fazer esse passeio. Legal, André, tá? muito obrigado. Eu que agradeço Parabéns. a oportunidade de estar aqui. Parabéns pela, pela, pela estrutura do empreendimento, pela idealização e pela força de vontade. É, uma é, força, é diária. Diária, é, é, a gente que é empreendedor sabe muito bem disso, né? Sim. Né? E eu visualizei aqui você na sua fala é, um comportamento empreendedor diversos momentos. Desde o momento que você escolheu dar aula de português, espero que você sabia o que as pessoas precisavam, claro. até a hora que você resolveu idealizar o Descubra Madrid e agora com, esse, com essa outra abordagem já pegando outra parte do mundo ou o resto inteiro do mundo. Então, assim, é muito gratificante ter a oportunidade de presenciar experiências como a sua e aprender com elas. Eu acho que é isso que as pessoas estão buscando, né? Um exemplo, uma referência de pessoas que conseguiram de fato, eh, de verdade, né? Sem vender ilusão, não, não sem vendo. vender que é fácil, vem pra cá que tá tudo bom, estamos ganhando dinheiro, nada disso. A gente sabe que pô, tem muito suor por trás dos bastidores. Muita né? noite sem dormir, de preocupação. É, justamente. Isso aí. Mas muito bom, obrigado muito bom. mais uma vez, tá? Obrigada eu, eu que agradeço, foi um prazer e para quem tiver alguma dúvida, é só deixar a dúvida aqui que a gente vai entrar em contato respondendo. E guarda aí, desculpamadrid.com. Se você está interessado em empreendedorismo, em inovação, em desenvolver negócios fora do Brasil, então dá o seu like aí, acompanha essa série de vídeos, que eu tenho certeza que vai ter muito mais exemplos como esse para poder inspirar sua trajetória e facilitar sua vida por aí afora. Um abraço, te vejo sempre e até mais!